Сегодня 7 ноября. Мы весь день строгали и пилили, и сделали «Аврору», чтобы отпраздновать столетие революции ровно сто лет назад, практически минута в минуту. «Аврора» запулила по Зимнему дворцу. К сожалению, мы не в Петербурге, а в Москве, но революция актуальна сегодня в Москве в большей степени, поскольку именно это столица, столица экономическая и политическая.